گناه عذاب دارد دردم شفا دارد خطا اصلاح دارد خطا اصلاح دارد در این دنیا بخوام پنج وقت نماز با روزه و زکات با ایمان باش برای خلق خود مهربان باش برای خلق خود رحمدل باش برای راه گذر راه بینگر ба сӯи бародар санг мазан бо сабру ботоқат бо имон бош барои модарат ғамхор бош ғалат макӯ ғамгии худро хато ислоҳ дорад дилгир мабош